Добрий день, шановні глядачі. Ми раді вас бачити в програмі э, Приборончого центру «Весна Кухні ТВ». За гетий час, поки ми опошній раз виходили в ефір, шмат чого здарилося. Э, Фактично пройшла половина виборчої кампанії. Жнівні місяці були визволені політичні в'язні. І сьогодні, власне кажучи, ми хочемо порозмовляти навіть про вибори. І до нас на кухню завітав Денис Садовський, координатор э, кампанії «Право вибору 2015» кампанії по назиранню за виборами, а так само юрист правоборчого центру «Весна» і один з координаторів кампанії «Правоборонці за свободні вибори» Владимир Лапкович. Власне кажучи, почнемо э, нашу програму, і у мене буде до удільників э, перше питання. Що э, ось за гэтыя палову виборчої кампанії ми, власне кажучи, назирали? Може бути некі нові подоходи, може бути вибори не адрозніваються тих попередніх кампаній, які ми вже назирали. Як вы думаеце Дзяніс? Ну э, дзякую першае за запрашэнне. Напэўна, хацеў бы зазначыць адзінае адрозненне, якое заўваж... заўважылі мы гэта на самой справе пагашэння нават сітуацыі з параўнаннем з э, выбарамі 2010 года прэзідэнцкімі. Гэта датычна перш за ўсё уключэнне прадстаўнікоў дэмакратычных сіл у склад э, участковых і тэрытарыяльных выбарчых камісій. Адсодак ад вылученных от оппозиции и потом включенных в комиссии, и он значно меньше. Нам, по сравнению с 2010 годом, и в огульная колькость их меньше. Это, напевно, вось такое одно з асноўных адрозненняў параўнанні з выбрамі 2010 года якое мы зазначалі Улад ну вось параўнанне з папярэднімі выбарамі гэтай выбарчай кампаніі яна нечым адрозніваецца ці можа быць мы назіраем нейкі новыя падыходы У перш чаргу трэба значыць што асноўным адрозненнем гэтай кампаніі ад кампаніі напрыклад папярэдні 2010 года з'яўляецца тое што яна адбываецца в новай геапалітычнай рэальнасці фактычна холоднай вайны і спробы беларускаых уладаў у наладзіць э, свае ўзаемаадносіны з еўрапейскім саюзам але калі казаць пра выбары то так сапраўды яны вельмі падобны на тое што мы назіралі в 2010 годзе э, яны вельмі адрозніваюцца того што мы назіралі 2006 калі было бачнае супрацьстаянне апазіцыі улады то в 2010 годзе в 2015 зараз мы бачым што э, улады спрабуюць максімальна у прадэманстраваць такі ліберальны фасад выбараў. Гэта э, бачна і по тым, як дазвалялі збор подпісаў. Фактычна збор подпісаў был, был у Беларусі дастаткова свабодны, перашкодаў не чынілася. Месцы, якія былі э, забароненыя для збору подпісаў, былі дастаткова мінімальныя. і збольшага збор подпісаў можна праводзіць было адкрыта. Але пры гэтым э, мы назіралі відавочна, Э, небывалое уключение администрационного ресурса для того, чтобы собрать подписи за Александра Лукашенко, э, где видовочно больше, чем на ранее у нас э, этих фактов примусу людей до да, подписывания за президента, за действующего президента. Мы бачим, что этот фасад либеральный, спроба неким чином э, паўплываць на прызнанне непрызнання выбараў увогуле да на ацэнку гэтых выбараў з боку э, як унутры краіны так і э, да міжнародных назіральнікаў між і- і еўрапейскіх інстытутаў у той же момант працэдура засталася цалкам падкантрольнай уладам фармаванне камісію э, забяспечыла цалкам поўнае фармаванне э, цалкам поўнае кантраляванне за ўладай э, в- самой машыны выбарчай самой працэдурнай машыны і э, сапраўды апазіцыя мала вылучыла сваіх прадстаўнікоў у прынцыпе вылучыла сваіх прадстаўнікоў склад выбарчых камісіяў але калі б у ўлады была добрая воля то трэба было включаць сто процент усіх ну прадстаўнікоў апазіцыі не 6 процент у склад шесть процентов ад э, вылучана а там ад сотак іх э, прадстаўніцтва ў камісіяў гэта ўвогуле ну, тысячная лічба як у аднаго процента таму э, не ўключыўшы э, нават 100 процентов улада прадэманстравала што нават той мізерны склад апазіцыйных прадстаўнікоў у камісіі ёй н- не патрэбны бо механізм павінен быць адладжаны моцна адпрацаваны і працаваць далей і мало таго прац- э, уключаных прадстаўнікоў апазіцыі зараз знаеш нават менш чым у параўнанні з 10 годам Ну, Владь сказав, що новим хіба з'являється там е, фон, на яким відбуваються вибори, хутче навіть не внутрі, внутрі країни, а знешнепалітычны так скажем ось а, тут же ж можна напэўна узгадаць что гэта будуць відаць першыя выбары по змененным законодаўстве там в 13 годзе было апошнія змены не что так. вот вы можете гэта сказаць адносна гэтых зменаў і наколькі можа быть яны паўплывалі на якасныя змены у mm -hmm процедурном плане и в самой практике проведения выборов? Ну, цене поплывает. Да, практика и, в принципе, вся история белорусская показывает, что все измены, которые вводятся, и они формально подаются либеральными, а на практике, на самой справе, только ужимают, зажимают гайки и не дают мокчимости сопроводы реально удельничать демократичным силам в выборочном процессе свободно и на равны с представниками от уладу. Тому тут, на жаль, на жаль, можем только зазначить погашение ситуации і то што сапраўды казалі эканамічны чыннік гэта вельмі важна што ніколі э, э выбары не праходзілі при такім эканамічным крызісе внутри краіны і пры гэтым лада напэўна бачачы і кантралюючы напэўна весь ход кампаніі просто не саромецца і нават не спрабуе мне задобрыць выбарцаў э, дазваляе э, падчас э, фактычнай выбарчай кампаніі не Э, инфляции э, рубль все больше и больше губляет на доллары и евро. То бишь, э, Улада просто бессоромно э, показывает, что э, хоть выборцы, конечно же, за такую Уладу проголосовать не могут, потому что люди беднеют, фактически подчас самой компании люди беднеют, але вынек будет то, який треба Уладе, э, и участковая территориальная комиссия, которая сформована, и в ты кандидаты, которые зараз удельничают, конечно, ну, не, не являются конкурентами для Лукашенко, и хиба что больше являются тем, как показать, что некие процессы даются, или ну, кто, коли не я. Вот такая ситуация. До речи, относно регистрации кандидатов, да, тут довольно шмат писалось, казалось про вот эту процедуру сбора 100 тысяч необходимых подписей, І що тут е, можна сказати, що ми нового назирали ці не назирали, наприклад, порівняння з тим же 10-м годом? Е, дякую, Валік, за питання. Тільки я ще хотів би криху спинитися на законодавстві, коли можливо. Е, справа ў тым то што улады сапраўды напярэдадні выбараў 10 -го года спробували вести нейкія ліберальні. э, элементы выбарчае законодаўства. Гэта і даст большее э, паслабленне падчас збору подпісаў, гэта і э, уведамляльны характар уведамляльны характар масавых мерапрыемстваў. Пасля вынікаў выбару 10 -го года тыя змены, якія ўнасіліся, яны якраз былі такія э, рэгрэсіўныя. Яны адкручвалі назад тыя ліберальныя моманты, якія, были включены в 2010 ну, году. Наверное, в основном точились э, забороны бойкота. Заборона За бойкота, бойкота, уход державы э, от финансования выборчей кампании. Мы это критиковали, потому что э, и тут абсолютно не працуют и э, приклады, где нам кажут, что ну и во Франции, в Немеччине, повсюль сами громадяне финансуют выборчие кампании. Кампании, ну, Штаты. Кандидаты. Але в нашей системе, в нашей ситуации, когда э, оппозиция находится под пастаянным ціскам рэпрэсіяў і э, афіцыйная дзяржава пагражае тым там бізнесу э, грамадзянам што калі вы будете фінансаваць і падтрымліваць апазіцыю то мы будзем з вами размаўляць на іншай мове і тады мы ну, замакручваць головы да то э, гэта гэта стварае сітуацыю што якую мы назіраем зараз скончыўся збор подпісу кандыдата зарэгістравалі трэба значыць што у нас у у параўнанні нават з іншымі заканадаўствамі ўсіх краін самы маленькі тэрмін агітацыйнай кампаніі всего три тыдні 25 дзён і мы ўжо бачым как прайшла треть агітацыйнай кампаніі і 0 агітацыі на вуліцы ну, выступы толькі выступы па тэлебачанню раз тое што дзяржава сама забяспечыла ну, да. а тое што э, у людзей можна было сабраць грошай то 0 а фактычна э, акрамя лукашенко і э, м, выбарчы фонд ёсць толькі ў кандыдата Тацяны караткевич сума 400 тысяч беларускіх рублеў і нават калі на сёння іх все патраціць это ніякі вы ні адзін выбарчык не заўважыць 20 евро Э, так ні адзін выбарчык этого не заўважыць Это таму малютка. дзяржава адмовіўшись ад, га- ад агітацыі стварыла сітуацыю што выбары ёсць такі адміністрацыйныя працэдуры якая ажыццяўляецца адміністратыўным ресурсам грамадзяне ўжо фактычна нічога ш- аб тым што ёсць выбары могуць здагадвацца толькі па ні аб чым не кажучых плаката що 11 кастрычніка выбары тое што тычыцца э, твайго пытання валенціна наконт праверкі подпісу вельмі каротка мы эту працэдуру ўвесь час крытыкавалі і крытыкуем это абсолютно закрытая працэдура есть пэўныя этапы выбарчай кампаніі якія закрытыя для грамадзянаў і для назіра і для назіральнікаў першую чаргу для назіральнікаў а Э, закрытая гэта проверка подпісу один з таких з э, такой процедуры э, дзе таму мы не можем сказаць не можем пацвердзіць абвергнуць хто з кандыдатаў сапраўды сабраў 100 тысяч подпісаў і мы маем сітуацыю калі рэгістрацыя кандыдатаў пры тым што ўлада кантралююць все выбарчыя камісіі сто процентов стала палітычным э, механізм і, і, пад, і пад, падпарадковваецца палітычнай мэтазгоднасці ўлады, а не э, юрыдычна-працэдурнай юрыдычна-працэдурным механізм, які прадугледжаны законадаўства. Ну тут мне здаецца, што мы якраз такі знайшлі тоже падабенства з папярэднімі выбарамі 2010 -го года, таму што, Э, у час регістрацыі кандыдатаў у десятом годзе мне падаецца таксама прымалася палітычнае рашэнне шмат якіх так матах. так то нам ну, пана пагаджусь але в прынпе адрозненне якое десятом годзе збольшого збольшого все кандыдаты была стратегія плошча калі памятаеш так ну, нехто не казаў пра гэта але прынамсі не крытыкаваў і все кандыдаты які ішлі яны казалі плошча плошча плошча і прынпе гэта был фактычна адзіны месседж зараз жа мы назіралі на что все ж таки кандидаты имели разные стратегии, на ну вот, а, прежде всего, это позиция, когда мы про Меркову, там, Анатолий Лебедько сказал одни речи, э, Короткевич Татьяна сказала иншие речи, тут было певное уже видовочная разность стратегии. Тому э, в этом так само, напевно, есть отрознение этой компании от компании Это компонент 2010 года, при этом серьезное, відрознення. И оно, в принципе, потом вылилось уже и на ситуацию с проверкой подписей, кто не собрал, кто не кто собрал, кто не собрал, собрав, к этому можно доверять. Сопроводилось. И зараз мы констатуем, что все ж таки а, разлад у внутрі опозиції нашмат більше і зауважний, чим это было в 2010 году. Ну, дискусії в 10 році відносно хто собрав, не собрав, вона такого, звісно, вострого питання, вострого характеру не носила, напевно, як зараз. Хоча я повторюся, що мені подається, що і тоді політичне рішення Тому що... превалірувало над юридичним процесуальним, процесуальним Та... процедурним. Тому що громадство вперше не стикнулося з такою ситуацією. У нас в шостому році, коли э, там розныя кампаніі назіралі за выбарамі ці напрыклад калі і весна назірала 2001 годзе за прэзідэнцкімі выбарамі ні ў кого ж не ўзнікала пытанняў сабралі не сабралі тады ўзнікала подозрнне што улады наадварот mm -hmm. режут подпісы реально сабраныя реальных апозіцыйных кандыдатаў ну, я, то, я, я, я, да, то так. поэтому да. в десятом годзе грамадства упершыню сутыкнулася з сітуацыя недавера да зарегістраваных да зарегістраваных кандыдатаў і таму в 15 годзе это стало яшчэ больш востра тому что гэта ну як по мне абсалютна недапушчальная рэч калі людзі якія аб'ектыўна не заслугоўваюць быць кандыдатамі прэзідэнты атрымліваюць гэты статус Ну, сябры, лічуючы, што у нас не так шмат часу, я тады перайду да другого такого блока пытанняў. А, а што ўласна кажучы, мы чакае в другой палове кампаніі. І як вы думаеце, на што а, тут неабходна звяртаць асаблівую ўвагу і ну, адпаведна можа быць акцэнтаваць дзейнасць кампаніі. І пачаць з мяне, напрыклад, то я лічу прынпе, калі казаць агульна пра кампанію, так, так. то напэўна, яна будет, будзе сумнай, як <laughs> мне падаецца. Э, І Ну, лічу, выканаўчы да, каманды то, што, то, зареєстрували. што, то, што, то, што казала Лай, сапраўды, то есть ты змены в заканадаўстве, калі сапраўды кандыдаты фактычна не маюць сродка для правядзення кампаніі, э, то, конечно, гэта спрыяе таму, што акрамя выступа па радыё в 6 раніцы і па тэлевізіі плюс э, дэбаты это фактически адзіны агітацыйны механізм для кандыдатаў застаецца рэальным ну плюс аб'езд рэгіёнаў но але таксама наўрад ці пра гэта можна казаць сур'ёзна Таму што не мог, думаю ні, ніхто не сабере там тысячныя мітынгі ці што яшчэ то есть гэта будуць такія между сабойчыкі максімум на, на 100 чалавек калі ж казаць э, пра сам ужо галасаванне падлік галасоў які напэўна будет найбольш цікавы как как кампанія назірання і прынцыпе гэта квітэсэнцыя всех выбораў то я думаю что тут вельмі важна максімальна на э, максімальная колькасць участкаў э, назіраннем закрыць э, і тут уже не, ра- не важно выступаешь ты за байкот альбо за ўдзел падтрымліваеш ты таго кандидата ці не падтрымліваеш важна каб максімальная колькасць людзей пагадзілася выйшла на а, участкі і падлічыла перш за ўсё яўку гэта вельмі важна і тут важна каб яўка лічылася як на дэтэрміновым, так і дзень выбараў, таму што проста ў дзень выбараў лічыць яўку гэта бессэнсоўная рэч. І второй важны пункт, акрамя канечна фіксацыі розных нарушэнняў, второй важны пункт гэта допуск альбо не допуск назіральнікаў падліку галасу. Mm -hmm. Гэта таксама самы важны этап кампаніі і тут чым большая колькасць э, назіральнікаў будзе на выбарчых участках дэмакратычных сіл, тым, мы сапраўды большую карціну можем даць і рэальныя вынікі э, можа прадставіць каб не атрымалася сітуацыя як з, па, з праверкай подпісаў за кандидатаў і все іншае што улада маніпулізу маніпуль маніпулюе маніпулізуе с- эту сітуацыю і як яна палічыла тут тут той той лічбе мы ві, павінны давяряць мы павінны мець свае лічбы і перш за ўсё тут конечно мы можем даць лічбу больш рэальную гэта яўку явку может получить любой человек, для этого не треба иметь некие адукации, э, некие тренинги проходить, все иначе. Тому я просто закликаю всех э, долучиться до назирания разных компаний, неважно где. Главное, как сопроводы, вы были на участку, и мы смогли э, супольно, скоординовавши нашу информацию, дать реальную картину, насколько это максимально. Я думаю, что это вот зараз, напомню, наибольшее пытание, наибольшее э, вострыня всей выборчей компании – ці будзе яўка ці не і ці дапусцяць не падпусцяць назіральнікаў падліку голасу дзякуй лас ну як ты лічыш што важна і на што варта акцэнтаваць асаблівую увагу ну в кантэксце напрыклад той жа яўкі і падліку галасоў і датэрмінова галасавання Хачу азначыць, што наша кампанія э, праабарону за, за свабодныя выбары звярнулася ў цэнтральную выбарчую камісію з прапановамі змяніць практыку. Э, правядзення яўкі у нас было некалькі э, блокаў наших прапаноў дзе можна было бы змяніць падыходы улады подвядзення э, вынікаў падлі галасоў але не мяняць заканадаўства Э, бо ясна што зараз заканадаўства ніхто мяняць не ну, будзе цэнтральнаючая камісія можа вырашаць можа сваімі пастановамі яна рэгулюе практыку прыменення закона кодекс гаворыць што камісія сама вырашае абсалютна так, але так. мы маем сітуацыю калі э, цэнтральная выбарчай камісія конечно же адмовіла ва ўсіх наших прапановах по абсалютна нейкіх надуманых прычынах і я ўжо не аднойчы казала тым той што нават не менавіта вось гэтая практыка прымянення закона важнее чым нават самі нормы закона Таму што по-любому закону по-любому кодексу можна правесці свабодныя дэмакратычныя справядлівыя выбары калі э, ёсць гэта свабодная справядлівая дэмакратычная працэдура э, творлі празрыстая по рэалізацыі гэтых выбараў Я не буду спыняцца наяўкі яўка сапраўды важна але трэба адзначыць што прэзідэнцкія выбары, адзіныя выбары які в беларускі народ разумее якія яму цікавыя напрыклад мы в 2010 годзе не зафіксавалі розніцу ў яўкі у Э, паміж нашими дадзенымі наших назіральнікаў і дзяржаўнымі ясна якім коштам это таксама забяспечваецца за кошт адміністратыўнага ресурса прымуса да удзелу выборах пачат датэрміновага галасавання калі людзі просто гвалтам прымушаюць прыводзяць на выборы і ўжо есть такія прыклады да уже есть такія прыклады як на беларускалі той что наша кампанія у ўжо э, накіравала скаргі дзе адзін з кіраўнікоў беларускай але давал загад публічны ёсць в этом відэо супрацоўнікам сваіх структурных падраздзяленняў забяспечыць я падрыхтаваць спісы тых хто прыняў удзел не прыняў удзел і фармальна трэба азначыць што ермошна старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі ўжо легалізавала гэтую незаконную абсалютна працэдуру прымусаву такого адміністратыўнага у удзелу дзяржавы для забеспячэння яўкі э, дзе яна кажа ну а что тут такого вот что пра чым праблема что дзяржава прымае удзел у дзяржаўны клуб у, да, у закліканні людзей прыйсці на выбарчы участкі але э, в дадзенай сітуацыі мы мы сутыкаемся не просто з нейкімі заклікамі ну прыйдзіце ну это важно но ну, это цікава э, дзе сапраўды такія элементы мабілізацыі ёсць у кожным грамадстве то але мы бачым абсолютно прымус да ўдзелу выбараў які у нас свабодны і а гэта ўжо фактычна правапарушэнне э, і э, мы мы бачым такую легалізованы гвалт э, які забяспечвае дзяржава для того каб возьмець гэтую яўку бо яўку фальсіфікаваць значна складанне чым вынікі галасавання в нашай сістэме акрамя яўкі той што абсалютная згодна з дзенісам трэба абавязкова адсочваць і працэдуру празрыстава падліку галасоў особного и прозрыстого подлику голосов. То есть, что могут заработать только назиральники. Тут уже громадяне никак не могут, колено не стали назиральниками, могут вылучить это проконтролировать. А кроме как вылучить назиральников, самим вылучиться назиральниками. Ты можешь то, что треба означать, что сама процедура вылучения в Беларуси достаточно нескладанная. И наши компании обедве могут допомогать людям, и э, для этого треба собрать только 10 подписей выбаршчыкаў якія пражываюць на выбарчым участку і кожны можа прыйсці на выбарчы участак бо вельмі важна каб мы кантралявалі як будуць лічыцца гэтыя бюлетэні э, каб назіральнікі бачылі як яны лічацца тут вельмі важна каб э, мы правільна разумелі што такое э, празрысты падлі галасоў што празрысты падлі галасоў толькі тады калі адзін сябра выбарчай камісіі дэманструе адзін бюлетень, кожнай з гэтых бюлетэняў і все сябры камісіі і все назіральнікі з'яўляюцца сведкамі гэтага празрыстава галоснага падліку галасоў там що нават калі мы будзем сведкамі как як нас там назіральнікаў дапусся да сталоў дзе там 10-12 человек что-то там тусуют. Кожную речь свою э, стопку. Да, стопку. Потом, там, да, и потом э, неким чином это лишь потом сумму. А, один ну, человек их калькулюет. Э, то, э, то эта процедура не имеет ничего агульного с прозрыстым подликом голосов. Ты не можешь разуметь, что там отбывается. Назиральник, я, я представляю только себе и только себе. И он не может проконтролировать э, каждого из этих вот 10 лічыльнікаў да. і таму гэты падлік для яго не празрысты абсалютна і пот і так как ён э, сябру так потому что непонятно что подписывают эти іншыя сябры камісіі подписываючы протакол дзе ён бачыў только сваю одну десятую і уяўлен не мае что подпіс что ці праўду лічылі іншыя сябры камісіі проверить нема проверить нема кому таму э, мы адзіная краіна в рэёне дзе застался такі э, закрыты адміністрацыйны працэдуры падліку галасоў. Трэба адзначыць, што асноўныя патрабаванні дзіпча БСЕ e рэкамендацыі былі датычныя менавіта вось гэтага падліку галасоў. І ніводная з іх да гэтага часу не змяніла. Улады гатовы мяняць любыя рэчы, агітацыю спрашаць збор але гэта жалезабетонная закрытая сістэма падліку галасоў як было в 2000 2000 годзе калі гэты кодекс был створаны так і застаецца да гэтай моманту бо это механізм які просто дазваляе бо гэта фальсіфікаваць. абсалютна Он адпрацаваны, і выба- ён- э, такі Ён дзяржава працуе. Так. улада усталюючы механізм все гениально просто да. Да. не надо карусели не трэба вкидывать бюллетени в Да, скрыни да. Бо калі казаць про Россию там Написал про- лишь бы в протокол, работа с цифрами, как говорит Да. Лидия Михайловна. А кто это проверит? Никому кому проверить. С комиссии их нема. Тому, кто Абсолютно. скажет, дайте-ка я пересчитаю. Нема да, в Росії, в Азербайджані там інший механізм фальсифікації, і конечно, коли у нас будуть подлі голосов э, такі, як мусить бути, то там, напевно, будуть включені інші механізми, але не більш складані. І сапраўды тут просто, просто все геніальне просто. І він відпрацьований, і він сапраўды просто не скористатися їм, маючи його відпрацьований, уже, конечно, вельми тяжко навіть, ну, ризикувати чимось, думати, що може там мало відсотку буде. Тут все прозрисно, все. Навіть, як пам'ятаєте, Лукашенко сказав, что так мы сфальсификовали явку за меня проголосовало там 90 там 5 отсотков я сказал что многовато давайте 80 80 то есть фактически то есть менять лишь по одному звонку за одну ночь для такой системы Целком голосов ничего. абсолютно то есть <laughs> у меня за меня проголосовало 50 не мал- маловато давайте 80 и будет 80 вот, вот весь механизм Таму што гэтыя лічбы не маюць нічога агульнага з волевыяўленнем народа то бок у нас вынікі галасавання не маюць ніякую звязку з бюлетэнямі якія выбарчых скрынях Да, сябры, это вот такая вот сумная ситуация, и мы, видать, будем завершать. И наши выборы, они такие цикавые, они отбываются, как вот снег, ти дождь, незалежно от того, как э, мы до их ставимся, ходим мы на их, ти не ходим. Але я лечу, что вельми важно назирать за этими выборами, потому что, когда вы назираете, только тогда вы можете объективно и аргументованно сказать, что это были за выборы. До встречи, шановные глядачи.